الله وبركاته ويسعد اوقاتكم اوقات كل عم يتابعوني اليوم ان شاء الله رح نروح على المطبخ الاردني ونعمل اكله كثير كثير طيبه وكان نفسي من زمان اعملها بس حتى تامن عندي الماده الاساسيه للاكله هي المنسف الاردني امنتها هلا من جديد هلا بنحكي عنها ونشوفها هلا رح فوت معكم بالمقادير مباشره ما رح اقول عن كل المكونات هلا هون عندي اول شيء اللحمه اللحمة لحمة خروف طبعا آه، حسب كل شخص واستطاعته ومقدرته آه، بس أنا يعني هلا الكمية أنا عندي تقريبا شي كيلين كيلين لحمة آه، في منها بعظمة وبلحمة باللحمة بحالها عفوا هي بعظمة مثل ما كنتم ما شايفينها طبعا انا غسلتها شوي ما كثير كثير غسلتها لانه بتعرفوا اللحمه بكون قلب ايد ماسستها هلا رح بدي اسلق اللحمه عندي اللي بدي اضيفه للحمه بس مو اكثر بدي احط بصله بهالشكل هذا مقطعه هي مبدئيا بس لاول سلقه طبعا اول سلقه ما رح اسلقها بشكل نهائي بس تفويره لحتى اش الزفره من عليها وبدي اضيف لها كمان كم حبه هال كم حبه هلا مبدئيا يعني مثل ما تكون شايفين هدول بدي اضيف لها كمان كم ورق غار كم ورق غار مشان تعطيها النكهه والطيبه ونقش الزفره من عليها هلا مثل ما حكينا اول خطوه بدي فور عليها تفويرتين مشان قش الزفره وما بخليها تستوي بعدين بضيف لها تقريبا شي مقدار هلا مثل ما لكم شايفين انا هون يعني لفوق المصفاية لأنه هي يعني ما ما بدي انه خليها تستوي على استواء كامل يعني لفوق المصفايه بشوي لنص الطنجره مي بارده طبعا مو سخنه بقش عليها الزفره وبرجع لكم بس بس قش الزفره برجع لكم ان شاء الله والملح راح اضيف كمان عفوا ملح مقدار معلقه طعام هي معلقه صغيره معلقه طعام ملح هي مقدار معلقه طعام هلا راح انا اسلق مثل ما حكينا اللحمه اول اول سلقه بس اول نشيل الزفره وبنرجع ان شاء الله هلا احبابي لبين ما تستوي اللحمه شوي اول استواء بدي اجي لتحضير الرز عندي هون مقادير 3 اكواب مقاس آه، رز رز مصري حصرا ما تستخدموا اي رز طويل او شيء رز ثاني لا الاساسي للمنسف آه، رز مصري وعندي هون حب هاد طبعا كم حبه مو كثير عندي معلقه معلقه طعام كبيره زيت زيتون معلقه طعام كبيره آه، سمن بلدي معلقه ونص آه، ملح ملح طعام وبريق مي هلا بدي استخدم لنقع الرز مي سخنه بسم الله الرحمن الرحيم ولحتى يعطيني اللون اللون الاصفر شوي للرز بدي احط له معلقه صغيره كاري كركم عفوا خلطه شوي عشان يعطيني اللون الاصفر هلا بترك الرز منقوع شوي وان شاء الله بشوفكم المرحله اللي بعدها هلا احبابي بعد انا ما سلقت اللحمه شويه استواء راح آه، قمت المي والزفره هلا بدي حل عندي هون المكون الاساسي للمنسف اللي هو الجميد عندي هذا الجميد هو هذا جميد سائل واللي ما عنده سائل في عنده جميد آه، جميد كرات هذا على افضل واطيب هلا هذا هون حاطين لي عياره كل كوب آه، جميد بده بده كوب ونص تقريبا كوب ونص مي هلا انا راح فضي هلا راح فضي الجميد انا مثل ما حكينا كل آه، كوب جميد بده آه، كاسه ونص مي راح ايره انا قدامكم بسم الله الرحمن الرحيم هو سميك هلا ما بيعرف شو هو الجميد هو خلاصه اللبن المنشف طبعا هي اذا انا بدي نشفه على الشمس بسم الله الرحمن الرحيم هي واحده رح فضي الثاني هتطلع يعني لك كوبين ابدا مو اكتر اللي يعني انا لسه من جوا راح فضيها وارجع لكم نضيف المي سوا هلا حطلعوا عندي هون كوبين تقريبا آه، جميد هلا مثل ما قلنا كل كوب آه، مقاس جميد بده كوب ونص مي يعني مثل طريقه اللبنيه وطبعا في عندي بالعلبه بيكون كتير صعب انه يطلع كمان بتروبوها شوي بالمي وبنضيفها بسم الله هي اول كوب طبعا لسه فيها جميد واحد اثنين راح اعبي انا الثالث وبنرجع بنخلطه سوا وهلا هون احبابي بعد ما سلقنا اللحمه حطيتها على جنب طبعا صفيتها من من المرقه ومن الحبلها هلا بدي شغل الغاز بسم الله بدي اضيف معلقه عندي هون انا ضفت اول شيء آه، للرز بضيف له سمنه حيواني هلا بضيف هون سمنه بقره حلو معلقه لحتى قلي تنزل هلا بدي اقلي البصل بس لحتى تسيح شوي لانه هي اللحمه اصلا فيها دهنه ما راح اخليه كتير تحمان انا بقليتين طبعا البصل بتحبوا انتم واللي ما بحبوا نكهه البصل كتير تطلع نعموها او اذا بتكون خشنوها اكثر حسب انتم كيف بتحبوا فيها شوي هلا بدي اضيف بقى بضيف اللحمه هنقلبها مع البصل طبعا انا الجميد كمان مثل ما قلت حليته هلا بدي اقلبهم مع بعض بسم الله الجميد هو على فكره هو فيه ملح يعني ملح منه فيه انتبهوا ما تكتروا ملح للحمه بالسلق قلبهم منيح منيح هلا انا عم امشي معكم خطوه خطوه بالمكونات مشان ما تنعجقوا توفروه بهدوء هلا قليها شوي وبرجع لكم هلا بعد ما قليت اللحمه قلبتها كم تقريبا مع البصل عندي هون الجميل طبعا اللي بيحب يضاعف كميه الجميل يحب ما في مشكله بس يزود انه المي آه نفس الطريقه يعني كميه الكاسه والجميد بيكون رح تضيف بسم الله شيء لازم يكون محرك منيح ومثل ما حكينا اذا كان الجميد آه، كرات اهم شيء انه تصفوه تصفوه بده طبعا قبل بيوم بده قصه وصير انا عم بحكي على الجميد السائل هلا انا كمان انه لقيت عندي انه كميه الجميد قليله كمان روبت نفس مكونات المقادير لانه مثل ما انتم شايفين بتنشرب اللبن ضفت كمان ضفت كمان رح اضيفها مشان تتشرب كلها مع بعض انه اللحمه بتشرب اللبن رح اضيف انه بتنشرب شرب مثل ما حكينا وبتتسقى بالرز وبالخبز وبدها حوالي شي ساعة ونص ساعتين على هدوء النار لحتى تستوي اللحمة هلا رح اضيف الجميد بسم الله نفس المكون نفسه وبتركها على نار هادية هلا هيك صارت تمام شايفين راح اتركها هلا تستوي بشوفكم ان شاء الله بالمرحله اللي بعدها هلا احبابي رح نبلش طبخ الرز طبعا من بعد ما غسلت الرز وصفيته من المي منيح رح بلش بطبخه عنا طبعا اول ما بدي احط الرز آه عندي هون معلقه زيت زيتون معلقه وعندي هون معلقه آه، سمنه عربيه معلقه واحده طبعا الملح معلقه ونص ملح طعام طبعا كلكم تعرفوا يعني ما بدها كميه بخليه حتى يدوب بدي اقلي حمس الرز فيه وبدي احط معلقه او لا اللون خلص لون صار منيح للكركم وفي انا عندي مرقه اللحمه اللي زادت تطبخ فيها الرز هلا رح فرجيكم اذا مبين عليكم آه، ما رح يبين عليكم وشوفوا ريحه الجميد يا عيني بتتجنن هلا بدي طب الرز طبعا كنت صفيت من المي منيح منيح بسم الله بدي منيح منيح عشان ما يعلق بيخلي الغاز واطي هلا بقلبه على السريع بسم الله عشان ما ينشف طبعا موطي الغاز يا جماعه بسم الله هاي هون عندي هاي مرقة اللحمة طبعا انا اللي صفيتها هلا بحطها مثل ما اللي بالرز كمان بحط مع ما كانت الملح ما كان منيح مع مرقة اللحمة انه ما كثير ملحتها مثل ما حكينا الجميد هو مالح انتبهوا طبعا الافضل انه انا ما بحب يكون هلا في ناس تاكل الرز بايدها يعني هو المنسف ياكله بالايد انا لا بحب هيك لازم يكون استواءه كثير انا لا بيخليه مفلفل هلا عشان ما يلزق رز كثير بسم الله رح ضيف له هلا رح فرجيكم كيف انه العيار مو بالكاسات رح فرجيكم كيف العيار رح يكون بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم هلا شوفوا شلون كيف بدي اعمل لحتى انا الرز اعرفه انه اخذ كفايته من المي ولا لا لحظه بس اول شيء لحتى انزل هلا رح اضيف الملح اذا كان هذا ندوقه افضل عشان ما تكون المي مالحه مالحه لا بده كمان كلها بسم الله هلا بنوقف المعلقه هيك اذا وقفت معناته المي تمام تقريبا وقفت شايفين اذا مالت معناتها المي قليله هلا هيك وقفت المي المي تمام هلا اول شيء بعلي قلت لكم بتعرفوا كيف طبخ الرز خلي على نار عاليه شوي بس تنشف المي بوطي وبس ننتهي بقى من الطبختين بنشوفكم وقت التقديم باذن الله هلا احبابي انتهينا من طبخ الرز طبعا كل شيء صار جاهز آه هلا رح اسكب الرز عندي هون طبعا اهم شيء يكون آه، اذا في خبزاج افضل بس ما عندنا هون بفرنسا خبزاج استخدم استخدمت هذا مثل خبز التنور رقيق شايفينه حطيته على طبقتين هلا بدي اسكب الرز بسم الله الرحمن الرحيم اسكب الرز وبرجع بكمل معكم شو بدنا نساوي هلا رح سقي الرز مع الخبزه بكفكير واحد بس من الجميد بسم الله الرحمن الرحيم هلا بحط نضيف اللحمه على الوش هلا بدي زينها طبعا انا عندي كمان بقدونس وساويت مكسرات اللي موجود عندكم مكسرات انتم ضيفوا بسم الله الرحمن الرحيم هلا فرفة اللحمة هلا تمام على المظبوط لا عيني هلا كمان بدي اضيف معلقه آه، جميل ضيف انت يلا هلا كمان رح اضيف المكسرات بسم الله الرحمن الرحيم هلا المنظر لحاله ما بعرف شو بيعني لكم انا قلت بصراحه اول مره بساوي يعني لانه ما كان متوفر الجميل طبعا جوزي جنني جنني انه كان يساوي بالاردن اللي مو هيك ومو هيك مو هيك بده على طريقته بسم الله هلا رح اضيف البقدونس البقدونس بيعطي كمان منظر كتير حلو بسم الله يا عيني طبعا المن عفوا المنسف ما بده اي بهارات ابدا يعني ما بعرف اذا بده يضيفوا له بهارات آه، بده يروح طعمه السمنه منه هلا اذا بتحبوا كمان تضيفوا له على وشه خبزك مثل هيك هذا وقت بتكشفوا بتعملوا هيك منظر بيجنن وهلا هيك انتهينا من طبختنا لليوم وان شاء الله تكون نالت اعجابكم ورضاكم جربوها اللي ما بيعرفها يجربها لانه انا بس ما بقول طيب كثير لسه لحد هلا ما دقت على فكره بس الرز وانا عم يعني اطبخه طعمته طيب كثير واللبن يعني جميل ما في اطيب منه لانه يعني دقته انا طعمته لذيذ بس هيك بشكل عام لسه لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس وشكرا لكم متابعتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته